Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ketemu aku lagi Saya hari ini mau masak daging babi cincang Dengan dua telur dan daun bawang Ini untuk daging cincang biar harum Ini bawang putih dan udang kering Yang sudah saya tumis terlebih dahulu Biar simpel masaknya kalau kalau cepat untuk persediaan cepat atau untuk apa ya buru-buru gitu dan kita mulai dengan mencincang daun bawang let's go daun bawang sudah dicincang kita bumbuin uh, daging babi yang babi cincangnya ya kita taruh separuh dengan biasa aku memakai chicken powder kaifen separuh oh bukan garam kita pakai taufen hmm. satu sendok taufen kasih sedikit maya maya adalah minyak wijen basahkan nisnya mayang sedikit saja dan kita aduk-aduk maaf ya guys saya simpel dan tak perlu edit editan jadi saya apa adanya saya tidak pakai siau karena kalau pakai siau yakin ini dagingnya asin saya tuh kecap asin mah setelah itu kita panaskan panci panci serbagunanya Pak Bos ini <laughs> Pak Bos yang beli nanti saya hanya cuman saya rebus saya kasih hau hauyao atau oster sauce atau oster sauce atau saus tiram cincangan bawang putih dan udang keringnya kita masukkan guys terus kita tambahin minyak digongsol jodoh-jodohnya terus kita aduk-aduk harum kita masukkan daging babi giling hmm. daging babi giling itu ini terlalu pahit kalau ketahuan ini itu ngamuk hari ini anakku nggak sekolah jadi aku masaknya simpel entah juga nggak makan di rumah jadi masaknya simpel di rumah pun ya simpel sama aja dengan karena aku hari ini pengen aja bilang simpel ngomong-ngomong simpel gitu. kita masak setengah setengah matang saja setelah 5 menit kita tuangkan di tempat yang lain terus kita tumis kita masukkan minyak lagi kita tumis daun bawang bukan bawang dua telur tadi kita pecahkan di tangan kita aduk-aduk daun bawangnya sudah harum cincangan babi tadi kita masukkan semua orang kalau bikin pecel bagus-bagus kalau makanan aku ya aneh ya pokoknya nah kita masukkan kenapa saya pakai telur karena anak saya suka telur ini biar saya tidak goreng telur lagi kalau sudah kelihatan telur dia minta lagi telur gigitnya itu telur telur ini aku dan anakku nih yang makan nanti maaf ya guys aku makan tadi kita balik sesuka hati kita guys dan kalau sudah menguning minyak kuning terus kita tiriskan terus itu terus air masukkan nggak perlu dicuci kita masukkan brokolinya setelah itu aku masukkan airnya tadi dan dia mendidih setelah mendidih masukkan brokolinya jadi deh ya koyu menjijik kita siapkan nasi teng teng makan siap siap disajikan simpelkan aku tambahi hau-hau hmm. salah nih selamat mencoba